Suudi Arabistan ekibine yeni bir ödeme planı sundu. Embaye Cagney için Galatasaray yönetimiyle El Nasır kulübü arasında kıran kırana pazarlık sürüyor. Senegalli oyuncu için 14 milyon euro nakit para isteyen Galatasaray yönetimi Suudi Arabistan ekibinden gelen ısrarlı talep sonrasında ödeme planını esnetti. Sarı Kırmızılılar bonservis ücretinin 10 milyon eurosunun nakit, kalan 4 milyon eurosunu ise taksitle alabileceğini iletti. El Nasır yönetiminin bu ödeme planını kabul etmesi halinde transfer bitecek. Embaye Cagney'i transfer etmek isteyen El Nasır, Suudi Arabistan Spor Bakanlığı'nın kulüplere maddi destek sağlama kararının ardından görüşmelerini hızlandırdı. Yıldız oyuncunun transferinde bu hafta sona gelinmesi bekleniyor. Galatasaray'ın transferi için girişimlerini sürdürdüğü